केंद्रीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार से 200 की नई करेंसी का संचार शुरू कर दिया है ज़्यादा सुरक्षा फीचर से लय दो सौ की नई करेंसी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद तीसरी नई करेंसी है जिसे बाजार में उतारा जा रहा है इस नई करेंसी का मकसद नोटबंदी के बाद बड़ी डिनामिनेशन की 500 और 2000 रुपए की करेंसी से पैदा हुए करेंसी संकट को दूर करना है नोटबंदी के फैसले से बाजार से पाँच सौ रुपये और हज़ार रुपये की करेंसी को हटा लिया गया था जिसकी जगह रिजर्व बैंक ने नई सीरीज के और अधिक सुरक्षा फीचर्स के 500 और दो हज़ार रुपये की नई करेंसी का संचार शुरू किया था लेकिन बड़ी डिनामिनेशन की दोनों करेंसी से बाजार में फुटकर का पूरा दबाव 100 और 50 रुपए की करेंसी पर पड़ने लगा जो कुछ ही दिनों में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के लिए सिरदर्द बन गया संचार में पैदा हुए संकट के अलावा रिजर्व बैंक को स्थिति सामान्य करने के लिए अधिक से अधिक पचास रुपये और सौ रुपये की करेंसी की प्रिंटिंग करने की जरूरत थी लेकिन पचास और सौ रुपये की नई सीरीज की करेंसी प्रिंट करने की लागत अधिक होती लिहाजा रिजर्व बैंक ने इस 200 की करेंसी से कम खर्च में ज़्यादा करेंसी छापकर बाजार को संभालने करने की कोशिश की